What? 哎呀，哎，哎呀，妈咪，气定，哎，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！ oh, yeah. ハハハハ 띠띠띠띠띠띠띠 On the wrong way. He's walking backwards. oh, <laughs> oh my god.